somos Mova, de aquí de Concepción, gracias por esta instancia. Eh, que soñé, solo el corazón no desear. Now Amsterdam. de cambiar un poco las cosas. Ponemos a prueba. Este tema se llama Soy una nube. Señor por cierto, mas todavía no era tiempo. No era tiempo, pues un viento me guiaba, yo volaba, yo reía, yo soñaba, yo reía con mis trazas. Soy una mujer que lleva el viento y voy tanto sobre el mar. Ayer quise llorar por cierto, pero todavía no las dio. con tristeza y alegría.